Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболом ловли на канале Северфокс. Сегодня хотел бы открыть новую рубрику, так называемую «Охота». Ну, прежде всего, ну, с чего начинается охота? Для меня охота началась, ну, конечно, <laughs> не как бы хотелось, как у всех, наверное, городских людей. Сам я из поселка сельского типа Калужской области. Вот. Началась она у меня, когда мне с малых лет отец возил вместе с собой на охоту. Это первая охота, это была утка, загонная охота. Вот присутствовал, я все это наблюдал. Когда вырос уже более взрослым стал, возмужал, так сказать, меня отец взял, привел в общество охотников, рыболовов. Вот, там я познакомился с замечательным человеком, Фильным Сергеем Николаевичем. Вот, и далее я уже непосредственно начал официально свою охотническую деятельность. И, ну и прежде всего начнем, наверное, пошагово, с чего это начинается. Когда вы приходите в общество, вам необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации, и вам должно быть не менее 18 лет для получения охотничьего билета. Также вам необходимо иметь при себе две фотографии формата 3 на 4 на глянцевой бумаге. Вот. Далее вы сдаете охот минимум, платите членские взносы. Членские взносы, кстати говоря, в этом клубе самый бюджетный, из всех, которых по Московской области я видел. В год я плачу уже на протяжении 13 лет я состою в этом В год я плачу 2000 для продления охотничьего билета. Охотничий билет выглядит примерно вот так. Ну, красный. Далее вы сдаете охотничий минимум, вам вручают вот такой билет. Вот, в котором будут э, отметки о прохождении сборов и о выплатах, и о выплатах членских взносов. Вот, взносы членские это 2000 рублей в год получается, это очень и очень дешево, потому что к нам приезжали в клуб люди со всей Московской области, которые не могли найти более дешевых мест, ну это довольно-таки здорово, на самом деле, спасибо вот, этому обществу. Далее, если вы уже в дальнейшем собираетесь приобретать Э, соответственно, оружие для введения охоты. То есть это официально все, это гладкоствольное оружие на ближайшие 5 лет, если вы себя нормально будете, ну, нигде не попадаться, ни за какие правонарушения, соответственно, вы можете через 5 лет подать заявление на рассмотрение заявку, чтобы вам вы, вы могли купить уже нарезное оружие. Нарезное оружие это совершенно другая тема, более серьезная, вот, нежели гладкоствольная. У меня официально зарегистрировано глукостон оружие ТОС-34Е. Вот, старое, но я его в дальнейшем видео, которое, если вы будете заинтересовавшись смотреть уже, я его покажу, сделаю мини-обзорчик по этому оружию, расскажу про него, покажу. Далее, сдаете охот минимум, получаете такой билет. Далее у вас идет испытательный срок. А испытательный срок длится около года в нашем обществе. То есть по истечению этого срока вы приходите, вам дается бланк на заполнение для приобретения гладкоствольного оружия. Далее с этим бланком собираете документы, кстати, я тоже буду делать отдельно э, видео по сборке и так далее и тому подобное. Как это сделать, как это лучше всего это будет выглядеть. Соответственно, официально все это сделать, дабы облегчить вам немного жизни в этом плане, какие документы необходимы для этого. Далее вы едете, сдаете все эти документы, Министерства внутренних дел, в разрешительную систему. У нас он находится в поселке Заре, по нашему, по Блашкинскому району. Вот, далее вам выдается бланки на приобретение, вы идете в охотничий магазин, это будет действительно лицензия на приобретение оружия в течение трех, по-моему, месяцев. Вот, вы должны приобрести оружие, соответственно. Вот. И уже с этим оружием едете со всеми оставшимися документами разрешительную систему, там вам выдают вот такую вот лицензию. Она синенького цвета, такой голубенький. Я ее заламинировал, потому что когда на охоту ездишь, чтобы не промокало, мало ли что, во внутреннем нагрудном кармане носишь. Вот. И дальше, когда уже получено непосредственно оружие, лукоствольное или нарезное, ну, в дальнейшем, вам выдается вот такой второй билет зеленый. Он необходим для предъявления егерям на тех местах, где вы будете уже охотиться. Вот, то есть у меня основной билет по члену общества. Далее зелененький вот такой билетик, я, правда, не знаю, зачем его выдали, но необходимо. Вот. И лицензию, обязательно лицензию на оружие. Ну, соответственно, и путевку или лицензию в том квадрате, где вы охотитесь, занимаетесь той деятельностью. В нашем обществе, Русском городском обществе, вы можете также договориться. Вот. Ездят ребята, ездят и в Тверь ездят, в Тверскую область ездят, в Владимирскую область ездят, есть свои угодья. Можно договориться, съездить походиться. на того, на того или иного зверя, на ту ну дичь. В принципе, вот. Все, что я хотел вам рассказать, вот, про охот минимум, как вступить в общество, что для этого надо. Все, в принципе, очень просто. Ссылка под видео э, на общество. Рилского городское общество охотников рыболов. Можете зайти, посмотреть, кого заинтересовало. В принципе, все. Пока-пока. Надеюсь, это было видео полезным для вас.